Я сасывай мира змея, Καλώς ορίσατε στην σειρά των εκπαιδευτικών βίντεο με τους Γκάντι, Ερασμία και τις μας της Δανάης. Έχουμε σκοπό να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε έννοιες που σας δυσκολεύουν και πλέον προσπαθούμε στο τέλος κάθε βίντεο να βάλουμε όσα βιντεάκια έχουν αναφερθεί και φυσικά ένα φυλάδιο σύντομη εξάσκηση. Τα βιντεάκια στα οποία κάνουμε αναφορά σκάνε πάνω σαν γρήγοροι σύνδεσμοι για να μπορείτε να πατήσετε πάνω και να φρεσκάρετε όσα έχουμε ή ήδη αναφέρει και χρειάζονται για την εξάσκηση σε αυτό το βίντεο. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Και φυσικά ένα σχόλιο από κάτω για το αν σας αρέσουν τα βιντεάκια και τι έννοιες σας δυσκολεύουν ακόμα. Γεια σας! Γιαγιακά Μπορείς να μου εξηγήσεις τη γραμματική αναγνώριση Να μου τα αναλύσεις λίγο περισσότερο Και κάθε φορά να λέμε και από ένα μέρος του λόγου Νομίζω θα με βοηθήσει να τα ξεκαθαρίσω καλύτερα Με δυσκολεύουνε λιγάκι ρε. Φυσικά εγγονούλα μου και μπορούμε. Εννοείται ότι αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με τη γραμματική αναγνώριση των ουσιαστικών. Τι λες? Αμέ, φυσικά. Είναι και πιο απλά νομίζω. Καλώς, ε, λοιπόν. Πρώτα πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα μέρη του λόγου. Τα έχουμε αναφέρει εγώ και ο παππούς σου ο Γκάντι έτσι και αλλιώς και σε άλλο βιντεάκι και το χωρίσαμε σε δύο μέρη. Επομένως, αν έχεις παρακολουθήσει εκείνα τα βίντεο, έχεις καταλάβει ότι τα ουσιαστικά αναφέρονται σε πρόσωπα, ζώα, πράγματα, αφηρημένες έννοιες όπως είναι η αγάπη, η εμπιστοσύνη κλπ. Έτσι λοιπόν, αφού καταλάβουμε τι μέρος του λόγου είναι η λέξη που έχουμε να αναγνωρίσουμε και εδώ το ουσιαστικό μας πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εντός εισαγωγικών. Τι χαρακτηριστικά γιαγιάκα? Θυμάσαι μια φορά που γυρίζαμε μαζί ένα βιντεάκι με τις πιο σημαντικές έννοιες της γραμματικής που πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε στο μυαλουδάκι μας. Α, ναι, ναι, θυμήθηκα. Ε, τι είναι πτώση, τι είναι έγκληση, αριθμός. Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Ακριβώς και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν ανήκουν και στα ουσιαστικά. Καλό είναι για να μην τα μπερδεύουμε να γράφουμε το ένα χαρακτηριστικό κάτω από το άλλο και να τα γράφουμε πάντα με την ίδια σειρά έτσι ώστε να μην τα ξεχνάμε. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των ουσιαστικών που πρέπει να αναφέρουμε είναι τα εξής. Γένος, αριθμός και πτώση. Όταν λέμε γένος εννοούμε αν είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Έπειτα πάμε στον αριθμό. Αν είναι ενικού ή πληθυντικού αριθμού. Ενικός αν είναι ένα, πληθυντικός αν είναι πολλά. Και τέλος μας έμεινε η πτώση. Πτώσεις είναι η ονομαστική, η γενική, η αιτιατική και η κλητική. Βρε γιαγιάκα, όμως πολλές φορές η ονομαστική μοιάζει με την αιτιατική όταν δεν έχει άρθρο. Σωστά. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε άρθρο πρέπει να κάνουμε μία συντακτική ανάλυση πολύ σύντομα μέσα στο κείμενο. Να δούμε αν η λέξη είναι υποκείμενο, αντικείμενο ή κατηγορούμενο. Δηλαδή, πάμε να φέρουμε ένα παράδειγμα με ουδέτερο κιόλας που συνήθως τα μπερδεύουμε. Το δώρο είναι ωραίο. Είναι το ρήμα Ποιο είναι το δώρο. Εδώ λειτουργεί ως υποκείμενο. Όταν η λέξη μας λειτουργεί ως υποκείμενο, είναι πάντοτε σε ονομαστική. Αν όμω έλεγα, αγόρασα το δώρο του Γιώργου, Ποιο αγόρασα εγώ, τι αγόρασα το δώρο. Εδώ το δώρο λειτουργεί ως αντικείμενο. Άρα, σε περίπτωση που δεν είναι γενική, που εδώ δεν είναι σίγουρα γενική, είναι αιτιατική. Άρα όταν η λέξη μας λειτουργεί ως αντικείμενο και δεν είναι γενική, είναι σίγουρα αιτιατική. Αν είναι όμως κατηγορούμενο, εξαρτάται από τη λέξη που προσδιορίζει. Αν προσδιορίζει το υποκείμενο, τότε είναι σίγουρα σε ονομαστική πτώση. Αν προσδιορίζει το αντικείμενο, δηλαδή αν δίνει εκεί μια ιδιότητα, τότε θα είναι αιτιατική ή η γενική. Βέβαια εδώ μιλάμε μόνο για τις αιτιατικές και τις ονομαστικές που τις μπερδεύουμε. Να πούμε τώρα και ένα παράδειγμα. Ουφ, ναι βρε γιαγιά, γιατί μου φάνηκαν πάρα πολλά και μπερδεύτηκα. Πες μου ένα παράδειγμα. Έχεις δίκιο, σε καταλαβαίνω. Όμως, εγώ θα σου πω το παράδειγμα, αλλά εσύ θα το κάνεις ανάλυση. Λοιπόν, μ, είδα αράχνες μέσα στο δωμάτιο θέλω να μου αναλύσεις, να μου κάνεις μια γραμματική αναγνώριση της λέξης αράχνες. Ήου, αμάν γιαγιά, από όλα τα ουσιαστικά αυτό βρήκες να σκεφτείς. Λοιπόν, εμ, αράχνες. Είναι σίγουρα ουσιαστικό γιατί είναι ένα ζωάκι. άρα, είναι ουσιαστικό, γένους θηλυκού γιατί είναι η αράχνη κανονικά, αριθμός πληθυντικός γιατί είναι πολλές και τη είδα, ιού, και πτώση επειδή μπορεί να είναι η ονομαστική ή η αιτιατικη Για να μην μπερδευτώ επειδή δεν έχουν άρθρο, θα κάνω μία σύντομη συντακτική ανάλυση. Είδα ποιος είδα εγώ το υποκείμενο. Τι είδα αράχνες. Άρα αφού λειτουργεί ως αντικείμενο θα είναι αιτιατική. Γεϊ, τα κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ γιαγιάκα μου. Έβγε Δανάη μου εξαιρετικά. Με λίγη εξάσκηση θα γίνεις αστέρι.